Nella mia mente è scolpita una poesia che esprimerà la mia anima intera. La sento vaga, come il suono e il vento, eppure scolpita in piena chiarezza. Non ha strofa, verso né parola. Non è neppure come la sogno. È un mero sentimento, indefinito. È una felice bruma intorno al pensiero. Giorno e notte nel mio mistero la sogno, la leggo, e riprovo a sillabarla. È sempre la parola precisa e sul bordo di me stesso, come per librarsi nella sua vaga compiutezza. So che non sarà mai scritta. So che non so che cosa sia, ma sono contento di sognarla. È una falsa felicità, benché falsa, è felicità.